menciummu. Di keningku. Di, Biar dimanapun aku tidak mau menciummu. Berikan tanganmu. Kalau begitu berikan tanganmu. Aku tidak mau menyentuhmu. Anjing. Anjing, anjing, anjing. Anjing bawakan anjingku. Oh, tidak usah, tidak usah, tidak usah, tidak usah, tidak usah. Kau tidak mau anjingmu? Tidak, tidak, tidak. Kalau begitu kau aku tinggalkan. Baiklah, baik, baiklah, baiklah. Inilah akhirnya.